Ah, salgo con pinta de chulo, salgo con pinta de puto, pa' ver si me ve esa puta y piensa era un capullo, pero tiene buen culo y es guapo, rollo como el suyo ninguno. Una me quieren pa' un rato, el resto me quieren suyo Y yo saludo a Mariano, mientras relleno este puro No puedo pensar en claro, desperté y a tu oscuro Dime cuál es tu conjuro, siendo lujuria lo juro Me pego un tiro lo juro, si no tengo un beso tuyo No voy a dormir, no va a ser, ya nada me puede doler Ya nada me puede joder de mira que avisé La 14 ve como es cada 2 por tres No voy a decir que tengo estrés Si no me importa tu estrés Escribo en papel para sanarme Oscuro se llama mi arte Hermano yo no vacilo Esto se llama mi arte Y entiendo que escribo Ni intento enterarme yo ni quiero tu estilo, ni quiero tu calle. Escribo en papel para sanarme, oscuro se llama mi arte. Hermano, yo no vacilo, esto se llama mi arte. Ni entiendo que escribo, ni intento enterarme. Yo ni quiero tu estilo, ni quiero tu calle.